السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ಫಿದಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇದರ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಪರಮತ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪರಸ್ಪರ ನಿಮ್ಮಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಡ್ವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ಶಾ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ card letter A B C D ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಡ್ವೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗುವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅದು ಅದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಆ ರೀತಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಬೇಟ್ ಸೇಕ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಸ್ಲಾಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಹಿಜಾಬ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ freely propagate practise their religion anywhere ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಅದನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಕಾಶವು ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿಕಿರುವುದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಹೇಳುವುದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲು ಹೊರಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಭ್ಯವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಮುದಾಯವರನ್ನು ಅವರು ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದಂತಹ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂತಹ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಇರಬಹುದು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅವರ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ അസ്സാം വലൈക്കും ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಭಾರತವು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಇಜಾ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ ಆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಅದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತ ಎಳೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹಕ್ಕು ವಿಧಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಕೆಲವು ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಅದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆಲ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಚರ್ಚಾ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಸ್ಸಾಂ ವಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈ ವಿವಾದ ಅನಗತ್ಯ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳುವ ಮಾತೊಂದಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀ ಇಂತಹದೇ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಂತಹದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ನಮಗೂ ಆ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಸಹೋದರರೇ ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಾರದು ಆಚರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿರುವುದು ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂತಹ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಸಿಖ್ಖರ ವೇಷವಿಧಾನವಾದಂತಹ ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಚಾರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಕುತಂತ್ರದ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುತಂತ್ರ ಇದು ಏನದು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ತಮ್ಮ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಿರುವಂತಹ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಈ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಜಾಬನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಜಾಬನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ವಿಧಿಸಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಡಿ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ನಾಶ ಮತ್ತು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ್ದು ಅದು ಸಾಯ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರವರದೇ ಆದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಮ್ಮಕ್ಕುಗಳ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ಈ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಗ್ಗೊಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೊಳೆಯಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಆಚ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಶ ಇದು ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ತೀರ್ಪು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಳೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ವಿಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಈವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಈ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಅಥವಾ ಈ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಅದರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ ಜಜೀರಾದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ ಜಜೀರಾದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಆ ವಿಷಯ ಆ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ಮತಾಂಧತೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೋಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಯುತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಶರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತ ಹೈಕೋರ್ಟೇ ನಮಗೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇನು ಆಗ ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಯುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಾಗ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರಿ ಫ್ಯಾಶಿಸಂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಫ್ಯಾಶಿಸಂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ವಿವಾದ ಶುರುವಾದಾಗ ನಡೆದದ್ದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು ಈ ಫ್ಯಾಶಿಸಂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಗ ಫ್ಯಾಶಿಸಂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವವರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗತನದ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೌದು ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು ಆದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಈ ವಿಚಾರದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ವಿಚ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇರುವುದು ಹಿಜಾಬ್ ಧರ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದು ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅದರ ಅದರ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನೇರ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ಹೌದು ಹೌದು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಲೆಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡಿತರು ತುಂಬಾ ದೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವವರು ಇಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ ಅದರತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅದರತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಾಳು ವಾಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಸಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದೀಗ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಆದರೆ ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಪರಿಹಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೋರಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಹಿಜಾಬನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಫ್ಯಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗಳಿಸುವೆ ಬದಿಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಇವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ನಾಶ ಆಗ್ಬಹುದು ಎಂಬ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಶಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಗ್ಗಳೆ ಕಗ್ಗಳೆ ಆದ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ನಂತರವೆಲ್ಲವೂ ಕಗ್ಗಳೆ ಅದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನಾವು ಅವಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊಡ್ಲೆಟ್ರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹಕ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬ್ ಕೂಡ ಹಕ್ಕು ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಬೇಕಾ ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಜಾಬನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕಾನೂನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂದರೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಡು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡಬಹುದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕದು ತಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಲಿಸಿದ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಶಯವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದೀರಿ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಧುಮುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾದರೂ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರನ್ನು ನೀವು ಬೀದಿಗಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ತೀರಿ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಗಂಡ ಗಂಡಸರು ಗಂಡಸರು ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಗಂಡಸರು ಹೋರಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬುರ್ಕ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಗಂಡಸರು ಯಾಕೆ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬುರ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೀನು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಗಂಡಸರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತು ಪಕ್ವತೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದವರು ಅವರ ಬುರ್ಕಾಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಬುರ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೋರಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಜಾಬಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಿಜಾಬಿಗಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಶಕ್ತರು ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಬೇಡ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯುವಂತಹ ಶರೀಯತ್ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಶರೀಯತ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಶರೀಯದ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಆ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಶಾಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಏನಿದೆ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಹಿಜಾಬ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ನಾವು ಅನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬೆರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಐಡಿಯಾಗಳು ಪರಿಹಾರಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿಗಳು ಏನಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ತ್ರಿವಳಿ ತೊಲಾಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿ ಅದು ದುರ್ಗಮದ ದಾರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಉಪಾಯಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಹಿಜಾಬ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಜಾಬ್ನ ವಿವಾದ ಅಂದರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸುವಂತಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ವರ್ತಮಾನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅದು ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದ ಪಡೆಯುವುದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿತು ಧರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಉಲಮಾ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುನ್ ನಮಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಹುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಹತ್ತಿರದ ಮಲಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ದಿನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಅಂತಹದರ ಧರ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೀಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಅದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾರ್ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಂಟಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇದ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಲಮಾ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಉಮ ಉಲಮಾ ಉಮರಾಕಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದರ ಕುರಿತೊಂದು ಸಭೆ ಅದರ ಕುರಿತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೆಳಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ನನ್ನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನವರೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಯಿತು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇರುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತ ಅಂತ ಇಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸ ಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಚೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಲವು ಅದಷ್ಟೊಂದು ಏನಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಡಿಬೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಇದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗುವ ಆ ರೀತಿ ಕರೆ ನೀಡುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳು ಬಂದರೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸದೆ ಇದೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸದೆ ಧರ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಾದವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅವರದ್ದಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳು ಬರುವಂತಹ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳದ್ದಾದಂತಹ ಸ್ವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅದನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶೆ ನನ್ನದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಆಮೀನ್ ಯಾರೊಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಲ್ಲಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯವರು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಈಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿಯತಿಗೆ ಎಳೆದು ತರಬೇಕಾದಂತಹ ಯುವಕರು ನೀವು ಅಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಈಗಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಹ ವಿಚಾರದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಜರತ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಸ್ತಾದರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಕಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಶರೀಯತ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದುಡುಕದೆ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳದೆ ಹೋರಾಟ ಬೀದಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಎದೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿ ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಆಖಿರು ದಅವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಿಂ By this, junior, senior, prime debate is over. Thanks for the judges in helping us judge the event. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕುರ್ತುಬಾ ಸ್ಕ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೀಗ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕುರ್ತುಬಾ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಮೊಯಿನಿ ಫಾರೂಕ್ ಸರ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕುರ್ತುಬಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು a result comes out general chain song first first prize goes to munir and team darul hijra 10 points second prize anwar and team darul abrar 10 5 points third prize third prize goes to hafil Suh- suhail and team darul fatah 3 points Now, by the way ತಂಡಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು